الو ايوه ايوه حاضر والله انا الزفت اللي اسمه شفيق ده ماله عايزني اقدم له مقاله عن مهندس معماري واقدمها له بكره الصبح طب هتعمليها تعمليها اعمل ايه بس يا بنتي وانا عارفه مهندسين ولا نقاشين حتى جنبي عم بجرب طب انا لو انا بس اقفلي والله خليكي اقفل اقفل بس انا انا عايزه تجي لي عشان المقاله صح الى الكتكوت الهلفوت في البيضه المقدسه امرك ان تطلق الروح الاسيره في جسد المخلوق وتعلقه بالخيوط وترميه في الأخدود فاتن حمامة لا أنا ورايا شغل مش هبص على بنات ولا اتكلم مع بنات وكل تعليماتك هتتنفذ قال يعني راجل ماشي على الصراط المستقيم حول الله يا رب ما حد عارف انت ذكر ولا ولا مساء الخير انا بشكركم على حضوركم النهارده واتمنى اني اكون قدرت افيد المجتمع بمنهجه العماره اللي بيعتمد على البساطه انا كنت بس عايزه اقول ليه على مندروب ما يلومش غير نفسه يا عليا